Aparece o sol brillante, Tingue as nubes de, cor, de cores, Sai que o recorta no ceo as altas cimas dos montes e mostra a terra orgullosa o seu vestido de flores. Case cantan os páxaros, como regatiños corren, como riñen eses cristales que de cara ao miño fosa. Como riñen, que falgan deles, que leida ledos marmuradores, como rin, que irán diciendo neses marmurosos tan doces. Saberán as miñas Saberán as miñas penas e de os meus dores. Saberán que eu que aparezo tan dichosa diante a corte. E paso os días sonriendo, paso entre vaguas las noites. Saberán que este meu leito de ouro e plata que relose. E para mí leito de espiñas e que está frío de cote, porque o meu don adorado durme ou vela sempre longe.